tutti, sono davvero lieto di poter essere eh, qui a questa seduta molto importante. Ringrazio l'onorevole Risani per questa iniziativa perché credo sia importante che nell'ambito delle istituzioni europee sia possibile ascoltare delle voci che non sono quelle consuete, sono voci differenti. Io sono un giornalista, sono, insegno eh, anche comunicazione nelle università, oggi dirigo un gruppo editoriale in Svizzera, per cui fuori dall'Unione Europea, e vi eh, proporrò un'analisi che eh, esce un po' dagli schemi. Ovvero io ritengo che eh, i giornalisti siano in una certa misura ingenui, nel senso che l'informazione oggi, io ho messo quel punto di domanda, però è una domanda retorica, l'informazione è sempre di più uno strumento di guerra, è un metodo fondamentale per gestire i paesi per gestire le relazioni internazionali in fondo ce lo insegnava Sun Tzu, autore dell'arte della guerra, 2500 anni fa. All'epoca non c'era Twitter, non c'era Facebook, non c'erano gli Ormiglia, però l'informazione era fondamentale per chi volesse vincere una guerra. Dopo diversi anni, alla fine degli anni 90, due generali cinesi, qua, Qiao Liang e Wang Xiangxiu, hanno scritto questo libro Guerra senza limiti, in cui definivano con maggior precisione il concetto di guerra asimmetrica, ovvero la tesi era che tu potevi ottenere gli stessi risultati di una guerra militare senza sparare un solo colpo di cannone, senza mandare una sola truppa sul territorio. Come riuscivi a farlo? Beh, noi siamo, io qui ho, ho riunito qualche punto fondamentale nella guerra asimmetriche possono essere condotte come guerra psicologica, divulgare notizie per intimidire il nemico e neutralizzarne la volontà, guerra finanziaria, gettare i mercati nel caos. Ne abbiamo avuto un esempio prima con la relazione di Alessandro Greco, guerra dei mezzi di comunicazione, manipolare ciò che la gente vede e sente per diventare l'opinione pubblica, guerra degli stupefacenti, guerra culturale, guerra degli standard tecnologici, molto importante, guerra della menzogna, guerra del diritto internazionale e voi qui in questa sede lo conoscete molto bene, perché usando le norme internazionali si possono gettare di intere paesi, cambiare la performance dell'economia, mandare in dissesto oppure favorire interi settori economici. Tra questi, uno dei più importanti, quello perenne, quello che viene usato sistematicamente sempre, è la comunicazione e il punto uh, di queste teorie, potete trovare molti esempi, l'11 settembre, buchi su Prime, andamento dei mercati finanziari, la comunicazione è importante con un punto molto importante. È possibile orientare i media, l'insieme dei media. E come si riesce? Beh, si riesce ovviamente usando le tecniche della comunicazione più sofisticata e soprattutto piazzando degli spin doctor dentro alle istituzioni. Questo è un punto molto importante, io lo ripeto costantemente, la comunicazione è splendida, voi qui avrete dei comunicatori istituzionali che parlano a nome dell'istituzione, per cui un nome neutrale, e poi ci sono i comunicatori politici che invece fanno propaganda politica e poi ci sono gli spin doctor che tendono a unire la comunicazione istituzionale e la comunicazione politica l'effetto è devastante per la qualità della nostra informazione e per le implicazioni che tutto questo comporta. Lo Spin Doctor spesso è un giornalista, uno dei più famosi è Alistair Campbell, ex Speak Doctor di Tony Blair, che opera avvalendosi di una perfetta conoscenza dei meccanismi che regolano il ciclo delle informazioni e il ricorso a tecniche sofisticate di condizionamento psicologico delle masse. Fondamentalmente come si fa a orientare l'insieme del media? Beh, un concetto che ripeto anche in questo caso, mi spiace perché l'ha sentito le mie conferenze, ma è molto importante, è il concetto di frame, che non è solo la cornice che noi tutti conosciamo, ma è un frame psicologico nella nostra mente, soprattutto nella mente dell'opinione pubblica e soprattutto nella mente dei, uh, dei, dei media, dunque dell'opinione pubblica noi su ogni argomento ci creiamo delle cornici valoriali, lo facciamo in maniera spontanea. In occasione di grandi eventi internazionali questa creazione di concetto valoriale viene imposto, viene favorito attraverso un martellamento continuo. Quando tu delinei i concetti di quel che è legittimamente eh, accettato, perché è politicamente corretto, tu hai creato una cornice per cui il nostro cervello funziona così, tutto quel che viene dentro la cornice viene recepito, amplificato, tutto quel che va fuori dalla cornice viene scartato, relativizzato. Quando tu imponi un forte frame sull'euro, sull'Unione Europea, sulla guerra in Siria, sulla guerra in Iraq, su qualunque argomento, oppure non poni un grande frame, perché tu non vuoi che di quell'argomento si parla, tu raggiungi gran parte dell'obiettivo che ti sei proposto, inibendo un dibattito vero, trasparente, democratico sui temi più sensibili, ovvero sui temi che escono da quella cornice valoriale. Sono operazioni estremamente sofisticate, ricorrenti e che hanno l'effetto di orientare l'opinione pubblica nazionale e internazionale, ovvero di orientare, concetto banale ma molto importante, la piramide delle informazioni quelli sono i cancelli dell'informazione, più il media è alto nella piramide di informazione, più ha il potere di influenzare quelli sotto e quando c'è uno spin doctor all'opera accade questo, che tutti parlano simultaneamente dello stesso argomento e negli stessi termini, proponendo la stessa cornice valoriale. Questo è un aspetto importantissimo e chi esce da questo schema non trova legittimità, viene screditato, viene ignorato, nel migliore dei ipotesi viene ignorato, nelle peggiori viene screditato, con delle tecniche che sono, anche qui sono molto sofisticate. Gli effetti li vedete, ad esempio, sulla crisi in Ucraina, la cosiddetta rivolta di Piazza Maidan, che ci ha emozionato, abbiamo saputo della mossa, della folla incredibile, queste immagini, quasi nessuno in tempo reale ha raccontato l'altra parte della verità, che per rovesciare un governo eletto democraticamente sono state usate delle truppe paramilitari neonaziste che sono state addestrate per mesi prima. Perché? Perché questo concetto usciva dal frame e ancora oggi quando qualcuno solleva questo argomento può essere tacciato di eretico. No? Oppure con dei paradossi, noi, noi abbiamo parlato a lungo della guerra in Siria, ma in fasi altalenanti, certi momenti tanto, in altri meno, e non abbiamo parlato affatto della guerra nello Yemen, dove i massacri sono forse peggiori di quelli in Siria, ma dove non c'è un'imposizione di frame e dunque la stampa ignora. Non c'è spin doctor all'opera e la stampa ignora. Non c'è convenienza di parlare di, quella, eh, di quell'argomento da parte dell'establishment internazionale e la stampa ignora. E voi cittadini non sapete nulla di quel conflitto. Questa non è democrazia. E anche sull'Europa e sull'euro, io appunto ho scritto un saggio di Stregoni della Notizia al secondo, nel quale cito una bella libro di due giornalisti francesi, Christophe Dubois e Christophe Deloire, i quali sono venuti circus politicus, si chiama, eh, scusate, nel 2012 credo, sono venuti poi a indagare qui a Bruxelles. E, ad esempio loro riportavano questa dichiarazione di Jean Quatremer, che è un corrispondente storico di Libération qui a Bruxelles, che descriveva così i giornalisti a Bruxelles pretermessa, io ho fatto perché di inviato speciale, ho frequentato anche io questi ambienti, da cui li conosco bene. E Poitier confessava candidamente che non è immaginabile che un giornalista a Bruxelles sia euroscettico e se lo è di solito se ne va rapidamente, perché un corrispondente qui deve avere la passione della cosa europea, la fede del carbonaro, essere persuaso che la costruzione comunitaria si fa nell'interesse generale perché, e qui un esempio è molto forte, sarebbe come se si mandasse un inviato antisemita a coprire la politica israeliana. Allora, il punto è, ovviamente ci sono qui dei giornalisti che sono critici, sono fondamentalmente britannici, ma la stragrande maggioranza dei giornalisti che operano a Bruxelles rispondono a questo schema. E infatti si dividono in due categorie, quelli che parlano dell'Europa in termini eurocentrici, che di solito si chiedono se è necessario più o meno Europa, e ovviamente la risposta è sempre più Europa, oppure quelli che si occupano di Europa solo perché c'è il monito dell'Eurogruppo, solo in chiave nazionale. Un vero dibattito sulla natura, gli scopi dell'Unione Europea, del Parlamento Europeo, è costantemente inibito perché il frame fondamentale lo impedisce. E questo è, anche questo, secondo me, contrario ai principi di una vera democrazia. E gli spin doctor naturalmente possono manipolare, manipolano spesso la verità. Un caso famoso è Saddam Hussein, 2003 è un altro caso è la Siria dove ci hanno fatto passare questo massacro, 1300 persone gasate nel 2013 dando la colpa ad Assad e poi si è scoperto, queste sono immagini terrificanti, si è scoperto che a usare il gas sono stati i ribelli che volevano provocare l'intervento occidentale. Questo è un caso clamoroso di false flag e eh, naturalmente i ribelli erano i combattenti dell'ISIS che eh, ovviamente noi purtroppo conosciamo eh, bene perché hanno insanguinato anche questo, uh, questa città. Uh, siamo però in un'epoca fortunatamente strana, io pur avendo lavorato sempre nei cosiddetti grandi media, media tradizionali, sono un sostenitore della libertà sul web, perché il web ha, ci ha permesso di attingere a fonti, notizie, interpretazioni che altrimenti i media tradizionali non propongono mai e ehm, c'è un problema molto fondamentale, la stampa, anziché essere il cane da guardia della democrazia, è diventata sempre di più il cane che accompagna il potere e ne asseconda il, le logiche. E questo io ritengo che sia un fenomeno indotto è uno dei punti fondamentali su quali insisto spesso che i giornalisti non conoscono lo spin e non conoscendo lo spin sono facilmente orientati. Cosa è successo però è che le, le persone in tutti i paesi europei, lo vedete dai risultati delle elezioni, dopo un po' si accorge che qualcosa non va. Troppa manipolazione uccide la manipolazione, troppo spin uccide lo spin. Quando le persone vengono toccate su temi che li riguardano, cercano risposte che non trovano quasi mai nei media tradizionali. Le vanno a cercare altrove e questo ha generato, da un lato, la sfiducia nei partiti tradizionali, la sfiducia nella stampa mainstream, la ricerca di nuove fonti di informazione e la diffusione di blog, social media, internet. Per me è un fenomeno salutare perché ha rimesso in moto i circuiti virtuosi della democrazia. E tutto è cambiato rapidamente. Referendum eh, sulla Brexit, c'è stato un tentativo evidente di spaventare le, gli elettori, poi la sorpresa ha vinto il sì. Eh, ci sono state le elezioni americane, attenzione, questo signore Bernie Sanders è stato fatto fuori dalla corsa delle primarie democratiche attraverso dei brogli perpetrati dal vertice del Partito Democratico. E però questo non è bastato a interrompere eh, la corsa, questo malessere profondo che c'era anche negli Stati Uniti e infatti ha vinto Trump. E come ha vinto Trump? Trump ha vinto anche perché c'è stata una serie di media fuori dagli schemi, private news, Drudge Report, Infowars, eccetera, Zero Hedge, che hanno accentuato questo bisogno di una visione diversa del mondo. Perché il 90% dei giornali americani ha fatto l'endorsement per Hillary Clinton. 90% non va bene, c'è qualcosa che non funziona. Allora quando la gente leggeva i media tradizionali e non era soddisfatta andava a leggere media di questo genere. E poi c'è stato il referendum in Italia sulla riforma costituzionale, nonostante Renzi abbia chiamato un famoso spindotto Gil Messina, è una propaganda incredibile, eh, ha vinto ancora una volta E no, ha vinto una ribellione imprevista nei termini così ampi, ancora una volta i social media, i media alternativi hanno giocato un ruolo fondamentale e naturalmente poche settimane fa c'è stato lo shock, quello, il grande evento che sta turbando i sonni di molte persone fuori dai confini italiani, ovvero Lega e 5 Stelle vincono le elezioni e oggi governano con un governo che è stato appena ricevuto la fiducia al Senato eh, il messaggio che emerge da queste elezioni è molto chiaro. C'è una disillusione e una protesta verso l'elite. C'è un desiderio dei popoli di tornare ad essere padroni del proprio destino. C'è un attaccamento profondo ai valori democratici, sia che vincano, indipendentemente da chi vince, ma l'establishment sia nazionale sia europeo, anziché apprendere questa lezione e farsi delle domande in maniera autocritica, grida alla lesa maestà e continua a non capire, e continua ad arroccarsi in una specie di torre d'avorio, continua a comportarsi come la nobiltà francese prima della rivoluzione francese, che non si ostinava a non capire, ovvero a non imparare la lezione della storia. E purtroppo quel che sta avvenendo è la peggiore delle risposte L'establishment ha individuato correttamente nella comunicazione il problema fondamentale, in questa libertà di espressione sul web il problema fondamentale e ha cominciato a creare circa un anno e mezzo fa la retorica sulle fake news e sulle post verità e sulle bufale, additando l'informazione online come la responsabile della diffusione di fake news e post verità. decisamente un'indignazione eh, non casuale, un'indignazione che ha contagiato un po' tutti i paesi. E cosa succede? Il rischio che noi corriamo oggi, in questo momento, è un rischio molto grave e sono lieto di poterlo denunciare in questa sala. Noi rischiamo che la libertà di espressione e di opinione di cui beneficiamo si trasformi in una censura preventiva, non dichiarata, ma i cui effetti sono quelli di una censura reale. Perché se voi andate a vedere, ad esempio, il progetto, il disegno di legge che è stato pro, proposto qualche tempo fa in Italia, da alcuni provvedimenti che sono passati un po' sotto traccia, oppure sulla legge che è stata approvata in Germania, sulla legge che sta preparando il presidente francese Emmanuel Macron, sul, le, le, sui risultati di questa commissione che, stata, che, ha lavorato nei mesi scorsi qui in Unione Europea, voi vedete chiaramente che il tentativo è quello di arrivare a delle liste di, pro, di, di, di, di viste in cui i siti buoni saranno legittimati a parlare e i siti cattivi saranno additati come fonti non affidabili nei casi migliori oppure saranno costretti alla chiusura dicendo che cosa? Non che dicono delle, diffondono delle idee sbagliate, ma che diffondono delle fake news. Però io vi dico, e qui sono alla fine, ma davvero noi possiamo determinare cos'è la verità? Io nella mia carriera ho sbagliato diverse volte. Non sono perfetto, sbaglio, sono, ogni giornalista sbaglia. E guardiamo qualche esempio recente. Ma no, ma noi abbiamo scritto eh, tutti i media che Babchenko, questo giornalista russo, era stato ucciso da Putin in Russia e in Ucraina lo piangono per morto. E poi dopo tre giorni, due giorni scopriamo che in realtà no. Allora quella era una fake news che tutti hanno dato come vera cosa facciamo? Chiudiamo tutti i media che hanno dato questa fake news. Questa è un'operazione di spin molto sofisticata. Cosa facciamo? Chiudiamo tutti? E, cosa, e sulla Corea del Nord, ad esempio, qui ad esempio, noi abbiamo dato tutti la notizia che la fidanzata, l'amante del dittatore Kim Jong-un è stata uh, uccisa selvaggiamente perché ha, ballava, ha fatto in televisione un balletto troppo sexy. Notizia data per sicura da tutti i media. Dopo qualche tempo salta fuori che no, era viva, era una bufala. Cosa facciamo? Chiudiamo tutti i media che hanno dato questa notizia? No, perché se passano queste leggi, solo la verità ufficiale, la verità orwelliana avrà diritto di cittadinanza e tutto il resto verrà bollato come fake news. Il vero punto critico è che in tutti i progetti di legge che io leggo, nessuno prevede punizioni, limiti a quello che è il vero problema, che non è le fake news su internet. Il vero problema sono le fake news diramate dalle istituzioni, dagli spin doctor dentro le istituzioni. Questo è il vero problema e nessuno lo vuole punire, perché loro saranno sempre liberi di diffondere informazioni false, di manipolare le coscienze e questo non deve accadere. Il vero obiettivo, lo ribadisco, è mettere a tacere le fonti alternative, le informazioni scomode, di addomesticare, e mi vorrebbe da dire da riaddomesticare, le coscienze e gli elettorati. Tutto questo non deve passare, perché se tutto questo passerà, tra qualche anno Marco Zanni non potrà più invitare nessuno degli oratori qui presenti, perché non avremo più la possibilità di esprimerci perché l'Unione Europea e i paesi europei non potranno più ritenersi veramente democratici, perché esisterà una sola verità. E questa non è democrazia, questo è regime, questo è regime autoritario, questo è il contrario dei valori per i quali i popoli europei si sono battuti loro insieme per tutti questi anni. È per questo che io mi auguro di cuore che tutti questi progetti, a mio giudizio scandalosi, vengano bocciati. Vi ringrazio per l'attenzione.